大家好，我是 Angel，欢迎回到 Financial Joy TV 的 Trend Tuesday。如果你是第一次来到我们频道的话呢，记得按订阅，然后还要记得开小铃铛，这样子呢，我们以后有什么新的影片，你们都不会错过哦。那今天这集呢，也是比较特别一点点，因为呢，Angel 今天也讲中文，但是不要担心，今天 Angel 也会上字幕，这样大家就看得懂。在今天这集呢，Angel 要跟大家分享如何上传影片到 YouTube，还有一些什么小小的 paper 呢，可以呢。 让大家优化自己的频道哦，所以大家记得看下去。 好，那我现在要跟大家分享怎么样上传影片。那现在呢，我们在我们的 YouTube 这边，我们按这个圆形的我的频道的地方，点选我的频道，然后点选了频道以后，就会看到这是你自己的页面。那现在并没有任何内容，因为我没有上传任何影片。那现在我要教大家怎么样上传影片。第一步骤，大家有没有看到右上角这一些东西？那上传影片其实很容易，就是看到影片加上一个加的符号，这个只要点。 点选它就可以了。好，那我们就先点选它，就会跳出上传影片。如果在这边有开的档案，你可以把它抓上来。它这边就教教你要怎么样上传影片。那我们就可以直接按这边，然后点选我们要上传的影片。那我的影片呢？如何建立 YouTube 频道？ 当你在上传这个影片的时候，它就有几样东西要大家写清楚。第一呢，它已经帮你写在这边的，就是如果你影片上面有注明它的标题，那它的标题也会跟影片的标题是一样。那我们在这边可以做一点小小的 SEO，可以稍微优化我们的频道一下。比如说你的频道想要完全都是讲 YouTube 的话，那你的这个 YouTube 的这个字就是要一直出现。那如果不需要的话，那也无所谓。那说明在说明的这边，我们就可以写一下这支影片它。 他到底在讲什么？好，那我就在这边简单的写一下，就是这支影片是要先跟大家分享怎么样从零建立 YouTube 频道。影片里面有分享怎么样建立 Gmail 的账号，所以呢，我也是可以把 Gmail 的账号加进去。那这样人家在搜寻怎么建立 Gmail 账号的时候，SEO 会抓到我的影片。 当然，我们可以写一些其他东西。现在最基本的大概就是写这一点。标记的话，我们会标记什么样的东西？因为我这支影片跟 YouTube 有关，所以我当然会标记 YouTube。然后还有就是建立账号。 基本的这三个，另外一个就要跟大家分享，就是你要现在马上上传，还是你要之后才上传？如果你要现在上传的话，你就直接点选公开。那播放清单是我们之后可以再加的，那现在我们也可以就是做一个新的播放清单。那我现在在这边加。 YouTube 基本功，只要选择就好了，然后就按建立。那上传了以后，这影片就会自动被放入播放清单。那这播放清单就是我们刚刚建立的那个播放清单。好，那如果我现在要马上对外公开，我就选公开。如果我不希望让别人看到我这支影片，我就放不公开。那不公开的话呢，就是如果你有分享链接给其他人的话，那其他人点链接才会看得到你的影片。那如果你放私人的话呢，私人的话就是其他人通通看不到。然后最后呢，就是排程发布。那排程发布。 就是比如说，我要今晚几点几点，或者是明天几点几点，我可以选固定的一个时间去发布。 因为现在我们还不能做自己要的缩图，所以我们就先把它影片这样先暂放。好，那就直接按发布，然后在十一分钟后，影片就会自动发布在 YouTube 上面了。好，然后按按了这个以后，等等它就会完成了。好啦，那今天 Angel 就分享到这里。如果你们喜欢这支影片的话，记得给个赞，然后分享出去，让更多人可以开始用 YouTube 赚钱。大家不要忘记一定要订阅我们，然后不要忘记开小铃铛，这样所有新的影片你们都追得到哦。那我们下次见，拜拜。 Bye.